comprendre et analyser les systèmes classificatoires du monde animal dans les sociétés non occidentales a été l'un des plus grands défis de l'anthropologie sociale euh, au cours de ces dernières années, ces 30 dernières années. Celle-ci ces recherches étaient fondamentales dans la mesure où il y avait une sorte d'a priori selon lequel euh, les sociétés qui ne classaient pas euh, selon la hiérarchie euh, telle qu'établie par la science occidentale étaient au bas de l'échelle de l'humanité. En fait, ces, jugements, ce jugement a été réalisé par Bren Berlin, qui est sans doute le chef de file de, ses recherches sur les classifications, mais appliquées aux plantes. Bren Berlin avait pris pour postulat euh, que la classification euh, linéenne, avec ses, différents euh, niveaux de hiérarchisation, relevait d'une universalité cognitive propre à l'homme. Donc il est parti dans les sociétés amazoniennes pour évaluer cette capacité cognitive à hiérarchiser le monde vivant. Or, il s'avère que dans les sociétés qu'il rencontrait, euh, les plantes ne connaissaient pas une telle hiérarchisation et donc même les classifications étaient superficielles. Ce qui lui a permis donc de dresser une, euh, sorte de catégorisation euh, des humains et des sociétés humaines en qualifiant justement ceux pour lesquels la classification était superficielle du bas de l'échelle de l'humanité, tandis que l'Occident euh, bien sûr, euh, serait euh, au-dessus de tout le monde. Ce postulat, bien sûr, soulevait d'énormes controverses et il va falloir attendre les travaux de Ralph Bulmer en Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès des Calams pour renverser, sinon contredire, les vérités de Bren Berlin. Alors, effectivement, Ralph Bollmer, lui, s'est concentré sur les animaux et non les plantes. Euh, mais cette étude a été tout à fait remarquable pour nous montrer combien un système classificatoire ne pouvait se comprendre en dehors du contexte social et symbolique dans lequel il s'inscrit. Et tout ça est parti d'une question que soulevait son enquête, à savoir que le cassoir, cette grande autruche de la forêt à casque, euh, était reconnu comme oiseau, mais ne rentrait pas dans la catégorie des oiseaux. C'était un oiseau qui ne volait pas. Et pour le coup, cette énorme euh, autruche était rangée euh, parmi les gibiers mammifères. Et c'est ainsi que Ralph Bulmer a pu démontrer que cette classification originale était fondée sur l'intimité des relations symboliques qui le liaient euh, à la société des calames. Alors cette étude s'est euh, élargie euh, aux autres animaux, bien sûr, euh, dans la mesure où Ralph Belmer a étudié également tous les mammifères, les oiseaux, les insectes, les grenouilles. et cette étude a révélé plusieurs choses. D'une part, qu'un même animal pouvait relever de plusieurs classifications simultanées, déjà. un même animal pouvait être nommé de plusieurs noms, de plusieurs termes. Euh, ce qui signifie donc qu'il y a une énorme polysémie euh, qui vient mettre euh, à mal l'analogie entre une nomenclature et une hiérarchisation du vivant qui est le propre de nos classifications. Et le troisième, enfin, c'était l'unité de base que nous, nous appelons espèce. chez les calames, celle-ci ne correspondait pas forcément à l'espèce, ou plutôt une espèce que nous, nous qualifions espèces, pouvaient relever euh, euh, d'une catégorie plus globale, euh, ce qui a conduit Raph Böllmer à créer le terme spéciem, qui serait l'unité de base pour le monde animal, à étudier et à interroger auprès des populations, chaque population ayant sa définition et ses critères pour cette unité de base. Suite à ces travaux, euh, il s'agit de Peter Dwyer, qui a pris la suite, effectivement, et qui était zoologue à l'origine, et qui s'est transformé en anthropologue, toujours en Nouvelle-Guinée. Euh, et lui a eu l'intelligence de faire des terrains euh, dans quatre sociétés différentes qui habitaient des attitudes différentes. et en fait, celles-ci avaient des activités de subsistance plus ou moins intensives. C'est-à-dire qu'en basse altitude, les sociétés étaient des horticulteurs et des chasseurs, et plus on montait, plus ils étaient euh, euh, des jardiniers et, des, domesticateurs aussi avec les cochons, et les rapports étaient intensifs. Euh, et donc l'agriculture était intensive aussi. Et il a étudié la place de l'animal dans chacune de ces quatre sociétés pour nous montrer, en fait, qu'il y avait un continuum. Alors, dans la société où les hommes vivaient en complétude avec le milieu forestier, où il n'avait pas dégagé des techniques domesticatoires et où ils donc avec les animaux, les classifications étaient effectivement superficielles, au sens où chaque animal était reconnu dans son individualité. Et plus on sortait de cette complétude de l'homme dans, son environnement, plus les classifications se hiérarchisaient. Et donc, bien sûr, celles la classification de ces peuples qui vivaient en montagne, euh, avec une agriculture très intensive, une domestication du cochon très intensive, là, d'un seul coup, apparaissait vraiment une classification hiérarchisée. Et euh, Peter Doyer a même qualifié les processus euh, qui permettaient cette montée en, hiérarchie, qui est celui de la métaphore et, et de l'abstraction. Et donc, il montrait ainsi que il fallait découvrir les relations qu'avaient les humains avec les, animaux et le monde en général pour comprendre quelle classification on allait découvrir. Hein. Et c'est fort de ces travaux que moi-même je me suis rendue en Nouvelle-Guinée auprès de la société Cassois euh, pour préciser euh, un autre processus qui est fort euh, important dans l'étude des classifications populaires, euh, qui est celui du contexte dans lequel s'inscrivent euh, ces classifications. Euh, dans la mesure où chez les Cassois, la forêt est aussi habitée par, bien sûr, les animaux, les plantes, mais aussi par les esprits, ce qui qualifie leur forêt d'un cosmos forestier. Or, un Cassois, quand vous marchez avec lui dans cette forêt très dense, et si vous rencontrez un animal, alors que le Cassois sera armé de son arc, euh, plutôt que de tirer euh, sur l'animal, euh, celui-ci va se retourner et interpeller l'animal « Ah, mais si tu as un esprit, va-t'en » Et bien sûr, à la tristesse de l'ethnologue qui voit son repas s'enfuir, l'animal, effectivement, prend la fuite. Et, ce contexte de la recherche ethnographique est crucial, car il nous révèle le statut de l'animal qui va avoir une incidence, bien sûr, sur les, modes de classification et de catégorisation de l'animal. Euh, ce contexte nous raconte quoi Que, en fait, l'animal, même s'il est reconnu dans sa morphologie, on va dire, euh, où on peut savoir qu'il s'agit euh, du couscous, euh, ou du cassoir, bien évidemment, cette reconnaissance visuelle ne suffit pas à déterminer qui est en face de soi qui rentre en relation avec soi, dans la mesure où cet animal, effectivement, peut être un esprit. Et ce phénomène est, typiquement euh, qu'on le retrouve, euh, on le retrouve typiquement dans les sociétés animistes, dans la mesure où, comme il y a en Amazonie, euh, étudié par Philippe Descola entre autres, où le, corps, la physicalité, est, une sorte de déguisement. Euh, L'important, c'est de savoir que les animaux sont en société eux aussi comme des hommes, euh, et donc il faut rentrer en négociation avec eux euh, tout le temps. et sont également donc à ce titre des alter égaux. et on fait appel aux chamans pour essayer de négocier avec les animaux pour qu'ils permettent de donner quelques viandes aux humains, lesquels devront restituer un échange. Par exemple, chez les Cassois, euh, si on tue euh, un animal, on est dans l'obligation d'en laisser quelques parties euh, au pied d'un arbre habité par, les, par un esprit pour partager. si l'homme, le chasseur, ne, restitue pas ce, don, ce partage, eh ben, il, les, les, esprits animaux vont se venger sur son enfant en en cachant son âme euh, dans un terrier ou dans un trou, une cavité d'arbre, et l'enfant va avoir euh, de la fièvre, euh, etc. Que je pense aussi, par exemple, c'est une idée forte en tout cas chez, les Cassois, qui, enfin, qui transpire de ce terrain, c'est combien un, un, système justement classificatoire qui se comprend que dans la contextualisation nous parle en fait que euh, ce sont les relations euh, aux animaux qui prédominent avant la catégorisation. Euh, et c'est ce qui explique combien la forêt a été préservée, car les Cassois considèrent que l'animal, bien sûr, est donc un alter égal, mais un, cohabitant à part entière avec ses coutumes, ses us et coutumes, et donc son alimentation, des pratiques de prédation aussi singulières, et que c'est l'ensemble euh, de ces comportements qu'il faut préserver, et donc particulièrement aussi le milieu de l'habitat qui est fait d'arbres, de, ruisseaux euh. Donc on voit quand même le lien euh, qu'il y a entre une classification qui s'intègre à l'environnement, qui naît des interactions au sein même de l'environnement, et l'impact que pourraient avoir, bien sûr, les classifications dites scientifiques euh, qui se crée en dehors euh, du contexte, euh, soit par le laboratoire, avec l'ADN maintenant, mais en tout cas où l'autre, l'animal que l'on va rentrer dans la, systématique, sera absolument décontextualisé de, son milieu. Et surtout, des relations qu'il entretient, cet animal, avec les hommes qui l'entourent.